kumusta ka na? Teka lang, teka lang, kumusta ng bagong mundong iyong ginagalawan? Kumusta kayo? Ay mali, pasensya na, hindi ko alam mag hanggang ngayon wala pa rin pa lang kayo. Natatakot ka ba sa COVID-19 o sa ghosting? Nako, strike to. Ang gulo niyo. Besh, dahil langga, ang panahong ito hindi pelikula na kung saan darating si Superman at Darna upang sagipin ka sa mga taong nakakaalarma, mga taong hindi mo alam, mga, mga sintomas na pala, na sakit na nakakahawa, di mo alam bukas o sa makalawa sila bigla na lang mawawala kahit ngayon nakangiti pa. Di mo malaman kung ano ba ang laman sa kaloob-looban dahil marami sa atin ngayon humingiti kahit nasasaktan. Gusto mo bang maliwanagan? Buksan ng pandinig ng iyong pusong naguguluhan Makinig ka kaibigan. Kahit saan mang ang gulo, ang mundo ay magulo at ang mga tao ay apektado dahil may dumating na ang dala ay dilubyo. Bakit ba? Bakit may kailangan pang mawala? May kailangan pang mahirapan at kailangan magkahiwalayan. Ang mundo ay biglang tumahimik, ang lalamunin na babalot ng tinik. Ngayon kami di makaimik, kailangan na bang tapusin ang mga gimmick? Tama na! Wala ka namang mga kamay at paa, di ba? Ngunit kami nangangamba, hindi ka naman nakakita. Ngunit takot kaming sa'yo'y mahawa. Oo, buhay ka, may buhay ka. Buhay ko naman at buhay ng ibang gusto mong makuha. Kailan ka pa ba mawawala? Kailan ka pa ba matatapos? Yan ang sigaw ng mga taong iyong kinapos. Hiniing ng mga nilalang na naghihigalos. Ang tinig ng bayang kalungkutan ng iyong binuos tunasyon, rasyon. Hiling ng mga taong nagugutong bakit wala pa rin aksyon sapagkat kaibigan ko. Lahat tayo ang biktima dito sambayanan at ang pamahalaan, kailangan nating magtulungan. Ang dating mundong puno ng kasiyahan at ang mga taong puro kwento na tuwanan. Ngayon biglang nabalot ng kalungkutan na wala ang saya sa mga mukhang dati, punong-puno ng pag-asa at ang mga kaling dito nagliliwanag sa daylaw ng mga sasakyan at parang bang nagpiesta sa ingay ng busina ng mga makina. Ngayon biglang nawalat tahimik na sa mundong ating kinagisnan, kailangan kong harapin ang katotohanan na coronavirus. Ikaw ang dahilan sa pandemya ng aming bayan. Tumaas sa mga singil ng mga bilihin, di na alam kung ano ang nunahin krisis ay lalong tumaimtim. COVID-19 naman, jowa ang aking hiling, ngunit bakit ikaw ang dumating? Pag-ibig ang haring, ngunit bakit ikaw ang kapiling? Hirap ng buong mundo. Ano pa ba ang gusto mo? Marami ng buhay ang nawalay, mga buhay na nagsikripisyong mag-aalit para sa mga buhay na iyong pinatay. Kailangang tangkapin ang pagbabago ng mundo kahit bigla-bigla at nakakapanibago. Paano ba ito? Paano ko sisimulan? Kung pakiramdam ko, ito na ang dulo. Laging tandaan mga kabanay, hinihugasan ang ating mga kamay upang melos sa virus na nakakamatay. Kapatid, huminga ka. Hinga pa. Kailangan mong huminga kahit may face mask na nakatakip sa iyong mukha. Ngumiti ka. Isiwalat mo sa iyong mga mata na mahal mo sila kahit kayo'y malayo sa isa't isa. Iwasan natin ang magkumpulan upang kayo'y makatulong sa pagsugpo itong virus na ating nilalabanan. Mare, umuwi na kayo't Huwag nang magsikahan, pare. Tapusin ninyong inuman. Ipagpaliban mo na ang mga selebrasyon kabayan. Tandaan, hindi kakalat ang sakit kung ikaw mismo ayaw mong magkapanakit. Alam mo bang sa'yo nagsimula ang lahat? At dapat alam mo rin ikaw ang tatapos ng kalat. Huwag mong, huwag kang, huwag kayong mangamba. Wala namang, Cardo Dalisa sa totoong buhay na magsasagip sa atin ngunit may Diyos tayong buhay na kung saan may pag-ibig siyang tunay, pag-ibig na magsasagip sa mga kaluluwang nakulong sa mga pasakit. Sama-sama nating tuldukan nitong labanan. Hindi lang dapat siya o ang iba ang gumawa kundi pati ikaw. Oo, kasali ka, ikaw. Dahil sa iyo nagsisimula ang pagbabago. Tulungan mo makaahon ang mundo. Huwag mong iasa ang lahat sa politiko. Simulan mong sundin ng mga palatuntunin. Huwag mong kalimutan at laging tandaan, respetuhin natin ang ating pamalaan imbis na batikusin ay ating tulungan. Idalangin sa may kapal ang mga sagabal, ang mga nararamdaman at nararanasan. Igsuon, padayon ta.